とりあえずイメージはありますねこんな風にしてクフキヒ여러분안녕하세요원래는세스코게임은파친코저는그리코입니다오늘은뭘까자주나는부탁으로자기괴롭히기기今日は Vlog の撮影の日なんですけど私がずっとやりたかった理痛ドッキリをやりたいと思います기ででみだ いつもキム・キョンシックンといえばクレヨンしんちゃんみたいにふざけているのが特徴だと思うんですけどそんな彼にいろんなお願いをしていった時に途中で怒るのかそれとも優しいのか見ていきたいと思いますチューバイチューバイクフキヒ왜그럴 え分が悪いのどこがあれ千里かもしないどこが始まったかなちょっとマッサージしてお来てマッサージしますしなきてよしいおににおにだって弱いにしてもっと아그あ、이카라아나아그か니까뭔가아이가오이 こんなこんなにしてよろしくお願いします頑張って頑張る頑張ってチークチーク何チークってここパトなってたんですか C 級 C 級頑張って C 級見せてくださいあ、ありがとうあー、힘들어요 인삼차먹을래응자기저너네가이가를스노마이니스노마이너네가 <laughs> 이가를今日私が撮るじゃん、う撮る時の옷とか選んでほしいなんか可愛いやつ選んで可愛いやつ可愛いサイズが X2X ラジでしょじゃあねあいやいやいや本当にこれ私今日ちょっと痛いこれこれがあるか아니싫어寒いもん確かに確かに 今生まれたアギみたいにアギって何今生まれたなんか言ってろよそれこれなんかもしピがついたりしたらああ確かに確かに確かにあれはプ냥개프다개프아저개프기대下は何下は진지とかリスリスってそれ持ってきて그것도아니고카메라치고있어うんそれでいいよそれでいいや 근데 어떻게 지금 이거 3X라지 사이즈가 나니까 아니 근데 진짜 진짜 진짜 절대 전에 교 토하는 것도 왜이노 이건또 그렇고 아니야 저기 아저씨도 교토리다 이거라 근데 자기가 준비니 직관 가까워 소영 어떠시가 이거 나니 지금 준비할까? 응 음, 준비 자기가 대체 답디 그랬더라 아 대체 대체 봤어 どうやってうん、私初めてからもしたいんだよほらほらあれね、しんちゃん今日取らなくてもいいのに本当にこれもちっちゃくこれチャギがパジャマしてそれならどうやって何からしますとりあえずイメージはありますんでこんなふうにしてそんなもう早くもうあのひなこにあるからこんなふうにしてお願いしますここあんまりが邪魔だからこれして <laughs> 어떻게 하는 건지도 몰라요 홈토 이거 어떻게 하는 건지도 몰라 그리고 오키마스 하지마 오키마스 하지마 어떻게 할게 오키마스 하지마 아이고 아파서 아이고 아파서 곤나운이 됐어요?あの私これことしたことないから 本当あでもちょっと上手んで難しい の小島にちょっと目が。私これあったねある忘れた取る前にお腹が空いたから、うん、買いに行ってほしいものがありますね何、う何なんか焼き何をしかなんかチキンと、チキン南蛮弁当と何ローソンチキンあ ローソンチキンチキンと、うん、チキン南蛮弁当と有効の焼きそばと、うん、あとヨーグルトドリンク、うん、いちごのそれぞれ何が저기이기무슨うんえうん、ほんとほんとほんとあ、じゃもうい大丈夫大丈夫か、でちょっと急に大丈夫になったかもお腹空かないほんとほんとほんとほんとほんとなんでほんとほんとに아니鳥、이타고있게하세요 兄今日取りますから取らなくてもいいのに本当えれも仕事みたいに考えたら大変になるよこっちこちこち切ってこち切ってこち切ってた早くち切ってあったねうんあったあったねそんなのこえれよこれじゃないこれして急に病院になったね <laughs> これ上にったらいいのに上にったら 上も私植物みたい違うのえ私これ入院患者上でわさびもっと1時間何何何もよけんじゃないよ1時間も手がこれになるよ腱鞘炎に手が痛い病気になっちゃうえそんなことならないよ <laughs> なってる最後に歌が聞きたいなんで最後なんで最後 球頑張って走って地球走らないでちょっと休んでからしてここ暖かいしてよだけでも今回ちょっと心理が重かったじゃない、うん、メオルそんなことがあるじゃな、うん、来ちゃうんですけど大丈夫いやちょっと私たちが付き合いますこれからもちょっと愛したら毎月ちょっと0には来るじゃん 前얘기했 응. 음. 커넬 감각들의 이게 어떠시고 뭔가 그리고 생리스를 특히 아이고 그렇고는 어떠시는 다음에 마이니치 6시 20대 보내봤으니까 어떠시고 생리 특히 감리마스야지 더 모이마스고 그렇고는 아이고 자기가 어떠시 생리스를 특히 꺼내 6시 다 뜨니까 추천이 어떠시고 6시 해야지 더 못하가야지 손 감각이더라 그러니까 더 있지? 뭐, でも今日いつもより面倒くさかったけど面倒くさくないよえそなんでそんな優しいでした勉強かった勉強かったあれ彼が勉強勉強かたあ似合うねそうあもう何が似合うね何が似合うねあにあいごめんなさいあいごめんなさいじゃない見て見てうんなんでなもうチャギがもっと怒ると思ったのに私も 私のイメージとちょっと違うか <laughs> もしますね よかった優しいだから私だってファジョン最初しないで出たんだからチャギ本当にえこれ1から最初からありますよああちっちゃい私ボリ兄ごめんなさい本当にごめんなさい안녕하세요罪悪感がやばい <laughs>